las grandes guerreras, las grandes princesas Guajiniquili y Colosuca. Y la gran princesa Colosuca dio su espíritu y bajó la mujer pájaro, la mujer estrella, la mujer celaje y se hizo tierra. Voz del pueblo lenca. sagrada, la miel blanco de estrellas, néctar que es alimento y medicina, les enseña cómo la gran formadora y el creador de todo cuanto existe quiere se comuniquen con ellos y cada habitante del pueblo lenca se vuelve un lucero, una estrella, una vela con aroma de ese néctar sagrado y así se comunican con su formadora y su creador, del sagrado somo, del cosmos, de la madre luna del Sol. Su vara alta se levanta y une las cuatro direcciones del universo, las cuatro sabidurías. Y el pueblo lenca ahora está en unión con el cosmos, y así crean su futuro, hacen realidad sus sueños.